thank you 月の上で育んだ恋だから息苦しいままで夜を重ね合ういつだって疎ましい日常 人はまるだ君と僕のように大切な人たちは消えてゆく大切な君も消えてゆくただそれ